बस मोहब्बत है आपसे क्यों है क्या है कैसे है ये नहीं जानता बस ये जान लो कि मोहब्बत है आपसे